पावर प्लांट होते प्लान तेरी पावर प्लांट आ रहा आ जाओ भाई सारे पावर प्लांट आ जाओ सिक्सटी सिक्स बादशाह सिक्स सिक्स लैंड जो hello Hello, hello, come to meet Steen. Open challenge, boss 5000. Steen Steen. आज फिर पावर प्लांट तुम्हें बताते हैं आज अगली साइड पे शायद एक दो बंदे हैं लेकिन वो पीछे और अपना तो बाहर काफी बंद साइड में तेरा गुबा जवा उनका आशाना लबी में बड़ा दफो जा पर बैंड नहीं दूसरी साइड तो है कि बंदा प्याज पुश करियो अच्छा हाँ आया कंफर्म Marked a location. এই বাইটি আইয়া हम पहुंच चुके हैं लानत तेरे पे लेना ये मैं ट्रैक्टर चला रहे इधर बड़े बंदूक रहे यार खड़ा इधर पीछे साइड से बंदे पे ये वो चैलेंज एक्सेप्ट करके आया सीन है ना बाय ठीक फुल स्कार्ट तो धक्के ना ही हमने बाकी एग्जिट बंदा यहाँ Ele Vai pôr os caras de lado, Mary. Mary monta. Watch out! Ele é ficou jogando. Watch out. तेरा खेल तेरे मिल गया ना नहीं नहीं उन्हें गोली नहीं लगी तो किया किधर है वैसे तो ध्यान और बच्ची पर है सेट तू बच्ची तू कर इधर इधर मेरे मुंह लग गए ड्रॉप यहाँ drop Manin down smooth. Okay. Get a यार मेरा हाथ सुखे इससे पहले नहीं Watch out! Watch out! एक और हो सकता नहीं नन छाड़ दे जोन बड़ा किधर मुंह चुके तेन मैं कह रहे हैं जोन एक चाल और फिटे मुंह तेरे हां ते तो दो यार जोन तो वो इतना जोन है चाना जोन वे कितनी दूर है 150 मीटर ते नाना तो इधर ही है ना Bye, bye, bye. सकते हैं सीढ़ी हुआ किधर आ जा आ कौन सा planet. मैं दिल कर दूं तेरे दिन मेट करूं डोनल गया जा लगू पापरी बैठे होंगे ना गड्डी इस बैठे गड्ढे बह के निकल भेंट तेरी तो तुम बन गया था गाल पे ना जाके